Do saluton al cio, e ni vo via dio kai ho mi es tas che youtuber conveno kai yen ana shi es ali etre fama pli bella specta youtubisto kai vi povs vidi shi en nomantie. Nun, chu vi vos prezenti via youtube en kanalo? Eh saluton mi nomi sed mi preferas ki en estas jini. Eh kai mi havas youtube kanalon der aperoi de Gini char tio en esperanto estas verda kaj mia afero estas ankaŭ verda ĉu ili estas verda? oh jen kio mi faras malbone <laughs> do jes ne preiru al ŝia kanalo kaj abonu ĝin kaj nun mi vols prezenti la sekvon venu ĉi tien Se vi irus al ŝia kanalo, verŝajne vi jam vidis min nuda, do uh, tio eh. estas alia kialo por idi tien, ĉu ne? Do, mi nomiĝas Sophie, mia kanalo nomiĝas Andi kai testudo, do testudo estas mia kun voyagianto, do li voyagas kien ain mi iras, kai mi fotas lin kun grandai monumento in kiela Arturo Eiffel, kai la urso en Madrido. Koto, do li estas? Mi ne vidas lin. Do, li dormas, li dormas. Li dormas? Ah. Yes. Ah. Ne, hodiaŭ ne. <laughs> Eble ci ci vespere li Ai, bone, bone, char mi a fari acciaina ferro in Ali. <laughs>

Estis en eh, Marto, mi pensas? Marto. Si estes ege malbone YouTube-isto, ege maldeligenta. Mi filmis Augusta sed ne publiki gestion. Ah, oh, kemu, mi vas spekti. Mi vivas mi vivas pli multe. Mi vivas por mi mem. Oh. Ne gas mi estas tiom acha. Oh. Kaj ti vi povas a ah, ti vi povas trovi min. Yes, do idu tien kaj abonu tiun kanalon. Kaj ne tiun. Kaj eh, ne prespektu kaj lasu tre genon komenton simple diru kie estas la privata filmo. Mi vas spekti. <laughs>

Jen kio kazas ne esperantujo. Vi internetumas kaj provas kun homoj dum jaroj, sed finfine kiam vi vidas ilin, vi simple ne konas la vizaĝon. Do jen povas... Yes, ni... Ni eĉ kunverkis artikolon lastatempe. No, yes, yes, mia blogo estas teo kai libroi, kaj mi ankaŭ uzas tion um, nomon uh, en Reddit kai uh, alia forumoi do. Ja yeah, mi mi pli mi prefers verki al eh, uh, scrivi Lia li blogo sendube mi en metos en la preskribon poste Gi estas unu el la plej bonaj Esperanto blogoj ah, mi mi mi fakte gi estas unu el la solaj blogoj kiun mi ĝuas legi la aliajn mi devigas min <laughs> ĉar mi volas esti aktualigita sed liaj blogoj ĉiam estas bonaj jen faras jutubistoj mi karesas unu la alian ah simioj ĉie Do mi jus el trovis che tre estos, o fec, ciui rigatas bin. Um, tre <laughs> estos, teo batalo pri kiu lando poste uh, gastigos la iocon, cae ial mi povos decidi pri tio. Estos Nederlando! Do lautiu tiu chulo, estos Nederlando. Do chulo rezulto cutime estos multe da sango, cae... Eh, Cian decidos citiu? No, Cera, estas grave, sti, chiu castigos la comunan heimon della junulara esperantistoi, la supera festa treina movada, di boccia, didactica, bonega oh, evento della Yoko. Eh, no, tio, grava, sia. Di boccezzo. Finita. Do tie estas la termo de Nederlando. Kai tie estas la termo de Slovakio. oni presenta sin, que treba concursi, Eh, kai tie en la angulo es la presidente de teio mia posteulo yep. qui observa silin kai posta rapporto sal la estraro qui post la evento consido kai decido qui organizo la io con kai chu um, la ordinara in membro de teio mem povas il helpi electi au simple es es es facte ili es representate la comitato kai la comitato right a change de in dell'estraro se mi ha detto per risultato parolo con via comitato no. bueno sequa quajaro estas batalo inter du la mia sezio io e eh! estas nederlando e estas slovakio mia nomo estas leon kamenicki ka mi fakte o to est reprezentas tiun ideon fari io kon du mil en Slovakio. Mem kompreneble mi ne estas sola kaj pri kunteamanoj vi baldo ekscios pli kaj eĉ vidos fotojn de ili. Do tie estes la Nederlanda teamo, amo, kai ti estes la Slovaka teamo. Do mi just vidis la du te batali pri kiu gastigos la verontan iokon. Estas Nederlando kai Slovakio, kai mi devos honeste diri ke la presentaggio de Slovakio estes tre impona, tamen Nederlando havas granda na Do lau vi, kial vi credas ke Nederlando meritas cim? Nu, io qua in Nederland jam dum longe ne okazi stie. Kai mi jam di Slovakion. <laughs> Do nun mi Robin kai Ginny ki u estas tie shi tre balda for the last os yes to estas mi last moment. Dan kai Johnny. Kill the pickus is teal. Ne ne ne. Das ist du bon. Seit mi ne mi estis ehm, en la prelego de shi mi estis en la germana eh, jar kun beno do mi do ne ne ah kill the boss idi al kill uh, sto jar kun beno chaji moyo sa yo sa dauro ye mi ira sal kun beno pri ki o caso so uh, sequanta o sequanta io ko uh, inter nederlando Kai jen li li li sekvas min ĉar li scias ke se li sufiĉe ofte aperas en mia filmo homoj yes. nepre voĉdonos por Nederlando do <laughs> jen la ĉambro de Johnny Mo kaj Kai kai Q Q esos la via? Kiu? Tiu? Tiu? Do jen la lito de uh rigardo gin, Jesus esos tiom pura compara alla via. La via estas acega. Yeah, rigardo gin. Kiu Q esos ci <laughs> tio? Kiu kiu? Kiu? Yeah, yeah, bone. Kiu kiu? <laughs> Tu la amo tuco. La amo tuco. Do Oh, fe, fe, citio esos tre felta. Vi tui starigas citio. Samciel viei haroi, oh, mi tre shatas citio. Vos me ne grem pantolono. Rigardu kion mi just trovis in la chambro de Johnny. Fin fine, mi trovis lin. Saluton! Kai yen la fama zibi li just aniris la chambron. Kai nun gini volas uh, lian brakon. Kai yen la fama zibi li just anidis mi mi fatte jam den konti so antal du nokto i ni drinke shotain kai mangi so tre bonan mangiajon es des bonis mi forgesis mi an mi dis mangiajon ja ich es io ki al nachi ah io te mi forgesis mi go simple di <laughs> ah do ja es des bonege fatte Dum citiu, yes, mi ne contigis cum presca ciu conanta esperanto youtubisto. Zibi, Gini, Sofi, Crom, Vanege, Gianni ne youtubisto. Ah, <laughs> hey Hei! —Ei, malace topo! —Ei, ei, ei, Li emetis mie n'n lomon en un'o canto e do mi... Est spino <laughs> de la mondo, amo sed... —Bravo! mio virino po diri cio! —Sed! —Mi volas diri dankon, sed mankas al mi dormo! —Dormo, dormo, dormo! Mi aŭdis ĉi y, y, tie ili ili parolis ke ke en Aŭstralio estas novjaro nun. Ĉu ĉu vere? Jes. Kontrolu. O, bonan novjaro kara. Ĉion bonan. O, dankon, dankon. Jes, unu no, no, jaro pli y, <laughs> maljuna. Ok. Kai nun ni esas je la fino de la filmo. Do se vi shatis gin vis, si es kion vi devas fari. Shatu gin disko nigu gin abonu mian an kanalon se vi ancora ne abonis. Ka mi vidos vin tion en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie. Mi festos la noviaron kun vi. Sed en via chambro kai nuda <laughs>